güey, ¿cómo está tu sobrino? Es lo mejor que me ha pasado en la vida. No, tienes que verlo. Lo tienes que ver. Está aprendiendo a vocalizar ahorita, imitando sonidos. ¿Cómo hacen las muecas su mamá? No, no, no, te vas a morir. Te vas a morir. Es lo mejor que me ha pasado de en la vida, en la vida, en la vida. Lo amo. A ver. A ver. ponle play. Lo mejor que existe en el planeta, lo amo, amo a los bebés. Lo mejor Güey, lo amo. Está cabrón. Está muy cabrón. Güey, ¿te acuerdas cuando andábamos? Añísimos, no me alcanzas cuando cortamos, hace cinco años. Fue hace tanto. Te juro. <laughs> <laughs> Estábamos de la verga. Ya sé. Oye, te voy a decir algo. Dime, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Neta? ¿Qué? ¿Qué? Ya, güey, ¿qué? Dime. ya, suéltalo, Carla. <laughs> no sé si te voy a decir. Ya no puedes decir, te tengo que decir algo y luego no dices nada, ya. <laughs> Qué puta hueva, si no lo vas a decir, la verdad, ya. Ok. Hace cinco años. o sea, cuando cortamos. Ajá, más o menos aborté un bebé tuyo. <laughs> 在路尾，在。